sekian saja perkongsian Mr. Jody pada video kali ini Jangan kepada yang baru mengikuti video uh, channel Mr. Jody. Jangan lupa guys Like, komen, subscribe geng, Cak kling kling, cak kling kling Tak subscribe, tak dapat terima video terbaru Mr. Jody Okey Jumpa lagi Mr. Jody di video akan datang dengan perkongsian yang baru. Okey, jumpa lagi Mr. Jody YGGM. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Ha.